Так, друзі, починаємо заливати сваї. Всі ямки у нас <clears throat> готові. Починаємо заливку. Усі ямки почистив, які не мог я пробурити, я заливав водою і на другий день їх добурював. Також арматури наш маляхов нарізав. Кожну ямку по 2-3 прута кидати. І плюс закладна із чотирма прутами, з крючками. От бачите, усі ямки глибокі. Ну в основному 90 получилось навіть де і до метра доходять. Дна не видно в ямках. От, Бачите, всі ямки, ось де корінь. Ямку теж я поморочився, ну зробили. Усі, усі, усі повністю ямки добурив. Як зробив бур, ото нож один переварив, все, по-другому почав тут водою. А, сюди ми трошки бетон оставшийся вивели. Отак. І сюди бетон теж налили трошки. Коротше отак. Е, цемент використовую 500. щебінь, отака фракція. Пісок митий. Цемент 500. Поїхали. Як правильно колотить бетон, і, допустим, на сваї, так як у мене варіанти, або же на фундамент, ну, то есть що-небудь таке, і що-либо таке существенне. То есть фундаменти, сваї, стакани, опори, колони, там, всякі рігеля і так далі. Самый правильный, подобный марка М300 я сейчас сделаю. Ну, понятно, что я не железобетонный комбинат. Як на ЖБК я так не сделаю в домашних условиях. Но подобна пропорція марки М300. І як я делаю, як я заливаю все. От у мене Сама свая виборена, ну не свая, ямка виборена, виборена для сваї. Я вкидую туди своєобразну лійку. Отак. І починаю заколачувати бетон. Для того, щоб заколотити хороший бетон, вам треба на цю порцію одне відро води. Одне відро води, два відра піска желательно митого, ну такий як у мене. Одне відро цемента 5 і 3 відра щебня. Можна 4. Ну, тобто 3,5, ну 3 відра. Оце у вас буде прочний, серйозний бетон марка М300. Поїхали, будемо заколачувати. Спочатку заливаємо воду. Після води заливаємо сам цемент. Після цемента заливаємо два, засипаємо два піска. Два піска хорошо. Зараз воно вимішає, що буде така, як йогурт. Ну от отака. Покажи Вік ближе. І тоді починаємо засипати наповнитель, тобто щебінь. Оце такий бетон на всі случаї жизни. Ну це я таке на сваї, там, на фундаменти. Я зарані щебень приобрел, цемент і грубо говоря, я вже знаю, скільки мені треба на всі фундаменти, під весь ангар, скільки треба цемента. Ну я по ямкам знаю. Я зарані все купив і закалачив. От дивіться, це, грубо говоря, готова пропорція, вже змішана пропорція для залівки фундаментів, свай, ригелей і так далі. Желательно, звісно, додати ще фібру туди, ну в нас фундаменти нічого додавати не будемо. І також не додаємо всякі незамерзайки, присадки, воно собороль не заграє в землі. Це і так для фундаментов хороший бетон. От готовий. Виключаємо і заливаємо. Потім як я заливаю, ну сейчас я все покажу, як я делаю. Чуть-чуть мешалку оп, підвинули. Оп, і чуть-чуть. Оп, і ще чуть-чуть. Хорош. Убираем нашу лійку і получаємо отаку залиту сваю. Це перед закладною. ставлю их примерно, вот як и будет работать эта закладна, она будет работать в эти две стороны ну, к примеру. Не по длине ангара, а поперек. Я их так і ставлю. закладная деталь. и опускаем її. по центру самой ямки. Вот, до конца загоняем, а дальше чуть-чуть и начинаем топить. і виганяємо з-під неї воздух. Отак. Оце готова закладна. А тут перепровіряємо. Щоб воздух весь вийшов. Треба ще буде її притопити. Ідеально. Почти ідеально. Ось вже почало залазити під закладну. Тобто зараз, якщо її не опустити зараз і не прибити ниже, утром під нею буде пустота а вона торчатиме як три тополя на плющі. А ми її отак робимо. З неї під нею виходить вода. Вон. Опа, пішла. Знайшла собі виход. Отак. Така сама ситуація. О, бачите, факт на лицо. Утром будет зустрічати сама пластина. О, ти. Вот так вот. Дорогая, иди туда. Така ж сама ситуація. Вон воз лежав, піш, піш, вилітає. Отак. Красавиця ти наша. А так. Зараз прийде. Твоне. Отлично. супер. Идеально. От, Заливав поверх плітки і вже сіла. Отлично. Ну так. І пробігаємося. И также хочу взять на образец, залью у банку с подкраской и типа як у ямки, хай тоже высохает. И потом разрежу, поделюсь состояние бетона самих сваях. Ось такая получилась консистенция. И потом разрежем на... Буду ролик знімати, розріжу, провібріруємо його, все як полагаєте. І глянемо состояние самих свай внутри. Тут теж подобно виходить в циліндрі, ну правда земля впитує. Хоча тут вояка не дуже впитує, але ну, все одно впитує, а желізо не впитує. Ну, тобто Трошки довше буде сохнути тільки через верхню часть. Ну нічого, воно ну, примерно узнаємо состояние розріжемо болгаркою. Отак. І глянемо всередині, як воно виходить. Бетон подобний марки М300, то есть хороший. Я подумав, наверное, проармирую ради интереса. Кладем 4 4 прутка. Раз. Два. Три. У нас получается 4 на закладной и 2 три, так як кидаю. Ну то есть 6-7 прутів з арматури. Ну а тут подивимося, тут 4 тільки. Ось так воно вийшло. Арматура не падає, стоїть сама по собі. Тобто пластичність бетона в пределах норматива. Ну так. Така міні-свайка. А ну їх покажи зверху як вона. Міні-свая така буде. Хай сохне образець. Пишуть, Ти там робиш в одиночку. Ну чого в одиночку? І Жінка допомагає Вікторія і і Богдан. І так же само гоп-компанія. Ну Вони тут дивляться, підтримують, група підтримки, ну тим не менше. Сьогодні утром холодно було, в обід дуже жарко. Вечором опять почало холодати. Тобто я так вечором відкриваю їм. Ну і днем теж відкривав, тому що щоб не ну, жари, щоб там не було. А так, їм весело. Коротше, що? Грубо говоря, конець дня, времени 17.06. Зараз зберемося по моїм мішалку і будемо управлятися. Цілий день промутузили за цими ямками, вроді би небагато, але промутузили. Коротше, виходить, всього 22 22 сваї, 22 фундамента, 22 закладних. Вон зараз ми крайню залили. Ми її тільки що і пробурили, і вже ось. Це вже крайня. Ну тут сама маленька така опора, тому що це продлення криші на навес. І зараз посчитаємо, скільки пішло цемента на весь ангар для для ангара. Щастя, воно трошки постоє, потім молоточком вигоню воздух. Отак, оце крайнє. Так, скільки пішло цементів на фундаменти всього ангара. Мішки 25 кг, 500. Раз мішок, два мішок, три мішок, чотири мішок. 5, 6, 7, 8. І оце, грубо говоря, половина 9, да? Ну, ще навіть залишилось пару мішків, я брав більше. Ну, виходить, грубо говоря, е, мішочок 25 кг, 12,5 кг йде на одну ямку, на одну свайку, пів мішка, одне горове відро. Ну і ви бачили, скільки йде піска, скільки щебня, скільки всього. А це затрати виходить, на фундаменти весь ангар. Наскільки економія виходить отаких фундаментів. Воно не боїться там разну різницю в просадки, там плюс-мінус, десь щось вона, ця конструкція їй на це не реагує. І по затратам, що я металічні закладні, ті, що в мене тут валялися в дворі, пособирали куски. І з цього, із транспортера з крючками ця арматура. Прутя і все. І ну, день, про, звісно, провозилися і пару днів поки поборили. Оце затрат особо на нього нема. Затрати це цемент 9 мішків. І щебня я купив, по-моєму, 2 тонни і там почти, ну, чуть менше половини залишилося. Оце всі сваї. Бетон зробили марка 300, тобто хороший, должно бути ідеально. Образець будемо контролювати, образець так само, як і фундаменти, хай стоїть на дворі пару днів. Ну, Потім я зроблю ролик, розпечатаємо цю банку і подивимося. Ну а так, все проармірував, всі закладні вкинув і отлично. Так що, друзі, затрати записую. В кінці постройки всього ангара. Потім під, підіб'ємо всі затрати і скільки вийшло своїми руками построїти ангар для зерна. Нездоровий, маленький, 10 на 12, но тем не менее. Всім пока.